Proszę. Ja czyż to będzie ten numer. Na poszła 3, 2, 1, akcja! Dzisiaj realizujemy e, brand contentowy spot dla Fixly. Zostałem zaproszony do tego projektu w głównej mierze dzięki sukcesom Papaya Young Directors oraz dołączeniu do rostera Papaya dzięki czemu mogę opowiedzieć bardzo fajną historię o kamperze. Zobaczcie. Założeniem jest stworzenie kampanii wizerunkowej dla Fixly, w której opowiadamy piękną historię, w której wielu z nas może się pewnie odnaleźć. Więc mamy e, rodzeństwo, które postanawia zrobić rodzicom przyjemność i odnowić kampera, w którym spędzili jedne z najlepszych momentów swojej młodości. Tym razem wyzwaniem produkcyjnym było znalezienie kampera z lat 80., którego części zewnętrzne i wewnętrzne zostały zachowane. Doprowadzenie w trzy dni najpierw kampera do stanu zdezelowanego samochodu znalezionego po 30 latach pod plandeką poprzez rozkręcenie go, patynowanie i dodawanie na przykład scenograficznych wystających kabli, po czym po dwóch dniach odnowienie go do stanu customowego kampera poprzez zmianę tapicerki, oklejanie go czy gruntowny detailing. Rodzice pojadą na pewno. Będzie luz. Proces renowacji kampera ustanowił nam plan pracy. Musieliśmy e, podzielić dni zdjęciowe względem najpierw degradacji kampera, potem pokazania procesu jego renowacji, żeby na końcu pokazać wymuskany pojazd. Myślę, że najmocniejszą sceną spotu jest y, finalna, ostatnia scena, w której odsłaniamy kampera po renowacji. Udało nam się to osiągnąć za pomocą ruchu wewnątrzkadrowego. Odsłaniamy zdjęcie sprzed 40 lat, pokazujemy obecnie nowego kampera, stawiamy kampera w tym samym miejscu, tak samo bohaterów, to samo szkło, no i widzimy piękną przemianę. 40 na 2 sekundy. Chcemy pokazać, że w fikcji można zrealizować bardzo wiele projektów. To mogą być projekty remontowe, motoryzacyjne, różnego rodzaju naprawy. E, tak naprawdę ogranicza nas tutaj tylko wyobraźnia. Dziękuję bardzo. To jest koniec zdjęć, to jest koniec zdjęć.